1個でもいいです。1個でもあれ今日これやってみようかなって言って素振りやるときに見直してみてください必ずこの今稽古できてない間でも次のレベルに行くことができます百秋道具店の動画人生はね素振り素振られ素振るとき 素振りのごとく素振り蹴りなんだよねわかりやすく言うとね素振りをやろうってことだよこんにちは百秋ブログでぬがですやってますかおこの間の動画でねみんなこのコロナウイルスで稽古できない間何やってますかってみんなに聞いたら結構ね素振りをやってますって人がね本当に多かったんですよありがとうございますそれでみんなその素振りをやってんだけどね せっかくだったら本数をね100本とか200本とか数えていくだけじゃなくてワンランク上の剣道ができるように素振りの細かい注意点細かいよ今日の話はそれを10個とりあえず出してみますなんで今日ちょっとねやろうと思ったら長くなると思うんで前半5つ後半5つの2本立てでいかせてくださいこれからね素振りで大事な10個のことをお話ししますけどとてもね 1回でこの全部10個のことやれるかってとてもできないですそんな人いないからそんな人いないその人も天才じゃなくてこの10個お話しする中の1個でもいいです1個でもあれ今日これやってみようかなって言って素振りやる時に見直してみてください必ずこの今稽古できてない間でも次のレベルに行くことができます まずね、素振りをやるときに一つ目に大事なことは、このね、市内でもまあ僕とでもどっちもいいんだけど、握り方なんですよ。握り方。これが崩れてると、もう全然素振りにならないです。で、まあ具体的にはね、いつもこう、ドラえもんの市内の持ち方になっちゃダメだよって言ってます。いつもこう正しく持たないといけないんだけど、そうなるために、ここのね、親指と人差し指の間のこの V、V、この V と左手もこの V ね、この V が 市内や木刀のこの真上に来るように持ちましょうっていう話は結構してます他の動画でもしてますで今日はもうちょっと突っ込んでいきますねもうちょっと突っ込んでいきます左手3本指握る時に竹刀は小指薬指中指この下からこう締め上げていくように持ちますでこの3本で持ちますあれお父さん指とお母さん指はここは力入りませんいくよ 今度右手も同じです下から小指薬指中指のこの3本で持ちますこの2本親指と人差し指はフリー力入れない分かったこの下の3本で持つってことねそうするとこうじゃなくてこうなりやすいですここからですよさらに正しくしないを持とうと思ったらこの残った2本指がポイントになってくるんですこの2本指右手と左手で今度は変わってきます 左手は、まあ、こう3本持ってるよね。親指と人差し指どこにくっつくかというと、親指は人差し指にくっつきます。左手ね。今左手よ。人差し指にくっつきます。でも、右手、これ違うんですよ。右手は3本持ったら、親指は人差し指じゃなくて、お兄さん指、中指につくんです。中指につきます。左手はお母さん指、右手は 中指につけますこれが素振りをする時に正しい握り方これでぜひちょっと一回やってほしいんです今言ったみたいにね右手と左手正しく持つと親指がくっつく指が違うんだよっていう話これは嘘だって思うじゃないでもねこれちょっとよかったらねバックナンバー買ってください剣道日本また剣道日本ですけどの2019年の7月号ここにこの号の特集は8段の手の内っていうことで 八段の先生のねこの竹刀の握り方持ち方がみんなこうやってね写真入りでね載ってるんですよ載ってるんですよ載ってる載ってるこれ皆さんどの先生も見る限り左手は親指は人差し指右手の親指は中指で持ってるんですしかもそういう説明書きもあります ね、ちょっと見てみたくなったでしょ ?2019 年の7月号です。特集は8段の手の内。よかったら自分で買って見てみてください。他にもね、すごく素振りをするのに役立つ説明が書かれてます。素振りをする時に大事な2つ目のことはこれ多分みんな絶対聞いたことあると思うんだけどでも大事それでも大事一回もう一回見直してそれは最初構えた時にはちゃんと構えれてるんだけど振りかぶっ た時にこの構え握りが緩んじゃうこうこうなっちゃう緩んじゃうで降りるとまた正しく振りかぶると緩んじゃうこれなんですよね緩んじゃうこれねなんでこういうことになっちゃうかっていうことをねもう一回考えてほしいんです人の体っていうのは腕のこのついてる方向がね力抜くとふうほら開いちゃうんですよ開いちゃうの開くこういうふうにできてんだよねだから こう振りかぶった時に力抜いちゃうと開いちゃうわけでも剣道のこの竹刀や木刀の握り方っていうのはこう腕開いちゃうんじゃないんだよね逆なんだよね締めとかないといけないわけそれには腕の内側とか脇とかが開いちゃってるとダメなのよこう締めとかないといけないの締めとかないといけない締めとかないといけないこういう握りのままここを絶対に崩さないように 振り上げるここの形を変えないように緩まないように振り返る緩まないように振り上げるこれができてるかどうかで素振りの効果が全く変わってきますこれが2つ目3つ目に大事なことは振り上げと振り下ろしを右手でやらないということなんです右手で引っ張り上げて右手で下ろすそうするとどうしてもこの正中線ずれてこういう不利になっちゃうんだけどこれをまっすぐできるようにしましょうとこれは 左手で振り上げる時には竹刀を持ち上げるイメージです右手で引っ張り上げるんじゃない左手で持ち上げるイメージそして振り下ろす時は右手で振り下ろすんじゃなくて左手の小指薬指あたりここから先に引っ張り下ろすように下ろしていきますそれでもなんかイメージしにくいなーって人ねほんと多いと思うんですその人はこういう風に考えてみてくださいまずこう構えた時にね正しく構えれたとします その時にこの腕の内側に五角形ができてると思うんですここに12345五角形ができてるねこの五角形をイメージしてください最初はいい例です最初はいい例はこの五角形の形が崩れないように振り上げる振り下ろす振りかぶる振り下ろすこの五角形ができるだけ崩れないように振り上げて振り下ろすっていうことはこれは 腕の力じゃなくて肩を支点にして振り上げられてるってことなんです反対に今度悪い例ね腕の力で振り上げてる子っていうのはここの五角形がいきなりパシャンとほら潰れちゃったでしょこの五角形がこう潰れちゃったでしょ潰れちゃうこれが腕で引っ張り上げてるんですわかるかなこの五角形をできるだけ崩さないように振りかぶって振り下ろすこれが 肩を使って素振りをする左手で振り上げて左手で振り下ろすっていうイメージなんですどうですか今日の話難しいでしょ細かいでしょ分かってるんです難しいんですよでも今ねみんなが次のレベルに行こうとしてるんだったらたまにはねこういう細かい話をやっぱりね聞きたいと思うんで今日はあえてやってますここまで3つ大事なことを話しました1つ目は僕と市内の握り方です握り方 下の3本指でどっちも握るんだよそして親指と人差し指は右手と左手でくっつくところが違うんだよっていう話をしました2つ目は振りかぶった時です振りかぶった時に人の体ってこう力抜くと開くように腕がね開くようにできてるんでどうしたって緩んじゃう人が多いんだよって話をしましたこれをまっすぐ意識をしてまっすぐ形を変えないように握りましょうと3つ目なんだっけなもう忘れちゃったわ 3つ目は右手で引っ張り上げて振り下ろすっていうことはもうやらないよってことだよねそれを分かりやすく意識するためにはここにある五角形この五角形をできるだけ崩さないように振りかぶって振り下ろしましょうここまでやっと3つきましたあと2つですじゃあ大切なこと4つ目ですね4つ目は振りかぶった時です振りかぶった時に これあくまでね正面素振りの場合ね正面素振りの場合はどこまで振りかぶるかというと45度っていう指導がやっぱり多いと思うんだけどここまでだと思います悪いのは剣先が下がっちゃうこと下がっちゃうことこれはちょっとまたね違う素振りです上下素振りとかそういう素振りの時には下げるんだけど正面素振りの時には45度までこの角度が45度まででいきますこれもやっぱり理由があって理由があってこの理由聞いてほしいんだけど今ね 大事なこと123でやった正しく握る手の握りを変えないまま振りかぶると振りかぶっていくともうはっきり言ってね45度までしかいかないんですよいかないのここまでしか左手で上げてやるとこれ以上いくってことはどっかがやっぱり緩めないと難しいんですよね難しいどっかが緩んでるんだと思うのだからこの 大きく振りかぶるっていうのはまた別の素振りなんで正面素振りの場合はこの形を変えないまま45度まで上げるここ振りかぶりの角度だと思いますでもね僕も自分の動画見たら最初の頃はね完全にこう落ちてた落ちてたんで、まあ、何とも言えないんだけどこれをちょっとずつ訂正していくっていう感じですね4番目は振りかぶった時に剣先が下がりすぎないっていうことでした いやー最後5番目ですね5番目に大切なことはこれもまあ指導によっていろいろ違うかと思うんだけど振りかぶった時にさっきは剣線が落ちないっていう話したんだけど今度は振りかぶった時に両脇を広げすぎないってことなんです広げすぎないなんかうまくスムーズに素振りできないなっていう人はこう振りかぶった時に脇が開きすぎてるもう横向いちゃってるっていうことがあります まあ、このね手の内が緩んじゃうっていうのもこうつながってるんだけどなので広げすぎない左右とも広げすぎない広げすぎないで素振りをしてみると腕の筋肉の下側を使うようなイメージがしやすいと思います広がっちゃうとちょっと分かりにくいんだけど広げないでやってみるとあ腕の下の力下の方の力を筋肉を使って振り下ろしてんだなっていうのは 次第にイメージできるようになってくるかもしれないですというわけで5番目は振りかぶった時に脇を広げすぎないでしたいかがでしたここまでが素振りをする時に大切な10のことの前半部分になります細かいわ細かいよでもねでもね頑張っていきましょう後半戦は振り下ろした時の細かい話とかしていきますんで是非楽しみにしてください次の動画になります 僕のチャンネルではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信してます今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日をまだ当店の無料カタログを見たことがない人防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないですぜひご請求ください